Bisu. товарищи. 땡겨라 땡겨라 자야 땡겨 땡겨라 Hello, man. Vamos, Torvai. Sen takım oynuyorsun. mobile mo tre do Thank you. Yeah, yeah, yeah, yeah, Ada yang, ada yang, ada yang, ada yang. Sentorin dia, sentorin. Sentor. Tapi angkat, angkat. Batu, batu, batu, angkat.

n i n g l a kaya ngukur. Bunya. Bangadanganku pasir kang cerita. Kang Wah, butuh jenar.

Sankete, meme pedot. Baba pun pedot jadi sebejo pada nyo. Ada hujan kita aku buat. Oh, ini mungkin ayah. Ini jam dia. gedang. ich บนสุภาพ Kalau buat lah ada gigi. Macam ni lah ni ni dia pegat. Chorri. Isso foi por causa do Lulu. abot. Kisiang kini apa? Kisiang kini ne apa namanya? Meja tu kisiang meja kisiang. Ayo, ayo, ayo. Mari. siang tuh. Cari. Kinang Fadlun. Iya, nampak dia Wah, video dari video dari perusahaan. Suara. Yang catur Wang Durga bujani maring ันดอมบาดันนิรสวงยังจอดกุรบวนวางวัดกินดูรกบูจันสวัสดีอาควานับมาริงสิทธิ์กันดีไหม

Ojo ikan nang samudra. Yen nembah deni rasa angyang baru. Wang wadah kini renjang ulat bersama. Nusup! Aku marwadah ni ngupuri kanang pratiwi sian nembaden nirasang yang anan tubuh ngupo layu pusih maka tekian calon arah 一个尼高米先 ક્ષત્રિય બોબા anu dadan kursi dak aduru Oke, meredi meredi ajak warga tuh perasan. Ah, ngerebut lihat nih calon orang. dan yak calon Angin Yang kita lihat sehari Dewa depan ugerahan tu Alu wo maring si wo duarani walu na dengi. Abon. He walu na deng dirah nyuwun mundun kuen di dalam betarik gede gunung pandan. Wang dewata dewati sani alu boring desa datanglah. Waring kayangan tunjuk musuh. Waring kayangan bunga sakti. Waring kayangan dalam praja pati. Banjar ke kali. Kayangan banjar maka kali. Wang watakin priangan diwa Dewi Sania Lungguh maring ulun sui bersama. Apa anak aku kau utuh standing water king di water bersama? Ah, anyu pat ayum anyumnya water king buta bersama. Larapan sesolahan penyalongan penyalon narangan bungi ni mungkin. Muang dane prosedur jagat duelan doh gemuk kerja loh jinam. Doh saking keberingan. Wah, sakit kau berbuah. Lagi. Wah, takin lihat buah-buah perasamu. Ang lihat ni calon arang. Rebut. Angkin aptiana iwaluna deng dirah. Mauli kami terpamin. Anyusup mari kanan pekasukan. เนี่ยเนี่ยโอ้ยปะทูนมันเด็ดมาเลยโอ้ยยงโอ้ยยงเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดชุบชุบชุบชุบเอาเกรดก็ชุบเอาเงินเอาเงิน 多久命？Lên trong kia anh cho chỗ này Pamit, pamit, pamit, pamit, pamit Pamit Do you know? I'm looking around, Senter baluan jalan. Eh, sentor, sentor, sentor. I'll Jadi api, jaga api.

ada ada ada ada ada sa batis itu tanjungan ah, itu. Iya. iya kurang Aduh, kan? Bukan main itu. Yo, yo, yo,